suche. Ich suche schon die ganze Zeit den WLAN-Stick. Es muss irgendwann mal aufgeräumt werden. Es muss irgendwann generell mal aufgeräumt werden. Das habe ich vom Laptop weg. Aber ohne den kommen wir nicht ins Internet. Es muss alles mal in Ordnung kommen. Es wird alles irgendwann in Ordnung kommen. Irgendwann mal muss was passieren. Aber es passiert ja nichts. Irgendwann wird was passieren. Das ist der Videocontest, von dem ich dir erzählt habe. Das Ende der Morgenstelle. Nee, schau mal, da steht das Ende der Morgenstelle. Morgenstelle? Weiß nicht. Der geht's doch gut, oder? Schau doch nach. Im Internet. Wir haben kein WLAN-Stick. Das heißt, Ende der Morgensteile. Und was soll das sein, Morgensteile? Ha. Das ist ein netteres Wort für Morgenlatte. Und nach der Morgenlatte kommt dann nur noch das Wichsen. Das ist ein Wix-Contest. Und wir können keine Pornos schauen, weil der WLAN-Stick fehlt. heißt es auch das Ende der Morgenstelle. Du weißt doch, dass Kühe Abwechslung brauchen, damit sie bessere Milch geben. Also gibt Stelle für abends und Stelle für morgens. Und wenn der Bauer kein Geld mehr hat, gibt er den Morgenstall auf und die Milch schmeckt nicht mehr. Ach so. Das ist Quatsch. Es heißt Morgenstähle. Und Was soll das sein? Morgenstähle? Oh, ah, das ist Mehrzahl von Stahl am Morgen. Was soll das denn sein? Da geht's um Schlachten, gleißende Schwerter, glitzernde Ritterrüstungen, flackernde Wimpel und Blutbäche. Da brauchst du kein Morgenlicht, da brauchst du Abendlicht. Abendschlachtenlicht. Abendschlachtenlicht? Du hast sie nicht mehr alle. Hey, was soll das hier eigentlich? Ich will schlafen, verdammt. Wisst ihr, wie spät es ist? 5 Uhr morgens. Wenigstens um die Uhrzeit könnt ihr mich schlafen lassen.